नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ भेटेका छौँ सो आज चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि साउन्डलाई चाहिँ हामीले कसरी इक्वलाइज गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि साउन्डलाई कसरी चाहिँ भोल्युम बढाउने कसरी चाहिँ हामीले नोइजलाई रिडक्सन गर्ने जस्तो कुराहरू गरेका थियौँ सो मैले फर्स्टमा चाहिँ प्रिमियम प्रो खोलेको छु र यहाँबाट चाहिँ म एउटा भिडियोलाई चुज गर्छु र यो भिडियोलाई म यसरी ड्र्याग गरेर ड्रप गर्छु र हामीहरू फर्स्टमा चाहिँ यो साउन्डलाई सुन्छौँ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ म यसलाई कटिङ गर्छु र यति साउन्डलाई चाहिँ म सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्छु हिजो चाहिँ एउटा अप्सन आएको थिएन जुन चाहिँ अहिले आइरहेको छ इडिट क्लिप इन एडप अडिसनमा सो हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ सो यो गर्ने बित्तिकै एडप अडिसन खोल्छ र फर्स्टमा म स्पिकरमा हालिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु सो सुरुमा चाहिँ यस्तो एउटा इन्टरफेस खोल्छ र हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो साउन्ड चाहिँ फर्स्टमा सुन्छ सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सुरुमा चाहिँ हामीले यो भोइसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्छौँ त्यसको लागि म इफेक्ट्समा जान्छु इफेक्ट्समा गइसकेपछि म एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा जान्छु र यहाँबाट म डाइनामिक्समा जान्छु र जुन चाहिँ यो minus twenty two four one sixty MS र सिक्स पोइन्ट टू डिबी यो भ्यालु चाहिँ तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरमा पनि हाल्नुहोस् र यो कम्प्रेसनलाई चाहिँ तपाईँले अन गरिदिनुहोस् यसपछि तपाईँले एप्लाई गरिदिनुहोस् नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ अघिनको भन्दा चाहिँ अहिले बेटर साउन्ड चाहिँ आएको छ अब चाहिँ हामीले यो साउन्डलाई चाहिँ बढाइदिन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू फेभरेट्समा जान्छौँ र normalize to minus zero point one डिबीमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ र साउन्डको वेभ यसरी बढेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ यहाँतिर चाहिँ के नोइजहरू आइरहेछ सो यो नोइजहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि हामीले यहाँ इफेक्ट्समा जान्छौँ र इफेक्ट्समा गइसकेपछि नोइस रिडक्सन र रिस्टोरेसनमा हामीहरू जान्छौँ र यहाँतिर तपाईँले एडप्टिभ नोइस रिडक्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र डिफल्टमै हालेर तपाईँले एप्लाई गर्नुहोस् नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो केही हदसम्म चाहिँ नोइज पनि रिडक्सन चाहिँ भएको छ यो भोइसलाई चाहिँ इक्वलाइज गर्नको लागि तपाईँले लेफ्ट साइडमा इफेक्ट्स ऱ्याक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सो यतातिर एउटा सानो बटन छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट अप्सनहरू यसरी खोल्छ सुरुमा चाहिँ हामीले ग्राफिक इक्वलाइजरमा जान्छौँ सो त्यसको लागि हामीहरू फिल्टर एन्ड इक्युमा जान्छौँ र यसको भित्र ग्राफिक इक्वलाइजर टेन ब्यान्ड्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ र यसबाट चाहिँ के चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ हामीहरू त्यो हेर्छौँ सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ नमस्ते सो जति तपाईँले माथि लग्नुभयो त्यति चाहिँ तपाईँको भोइस चाहिँ तिखो हुन्छ र जति तपाईँले तल लग्नुभयो त्यति नै तपाईँको भोइस चाहिँ बोल्ड हुन्छ सो तपाईँले यसलाई चाहिँ धेरै बढाउने होइन कि ठिकै यसरी हाल्दाखेरि राम्रो सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो हामीले यसलाई क्रस गर्छौँ र यहाँतिर यो ग्राफिक इक्वलाइजर भनेर एड भएको छ अब चाहिँ हामीहरू फेरि पनि सेकेन्ड लेभलमा गएर यसरी जान्छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीहरू प्यारामेटिक इक्वलाइजरमा जान्छौँ सो त्यसको लागि म फिल्टर एन्ड इक्युमै जान्छु र प्यारामेटिक इक्वलाइजर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले के लिनुहोस् भन्दाखेरि लाउडनेस म्याक्सिमाइजर लिनुहोस् र तपाईँले फ्री यसरी राख्नुभयो भने मिड पोइन्ट आउँछ सो तपाईँले लेफ्ट साइडमा हल्का लिएर जानुहोस् र यसलाई सुनेर हेर्नुभयो भने सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ हामीले हल्का मिलाउनु छ मिलाउनको लागि यस्तो गर्छौँ स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न चाहन्छौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो यो चाहिँ अलमोस्ट डन छ अब चाहिँ हामीहरू हार्ट लिमिटर पनि हाल्छौँ सो थर्डमा जान्छौँ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा जानुहोस् र यहाँतिर हार्ट लिमिटर भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् सो यहाँतिर चाहिँ तपाईँले ऱ्याक इफेक्टमा चाहिँ यो नम्बरहरू चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा नि हाल्नुहोस् माइनस जिरो पोइन्ट वान चाहिँ लिमिट हालेको छु र तलतिर चाहिँ मैले साउन्ड चाहिँ सिक्स जति हालेको छु सो हामीहरू यसलाई फर्स्टमा चाहिँ सुनेर हेर्छौँ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियो यसलाई चाहिँ हामीहरू हल्का कम गर्छौँ म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो काम भइसकेको छ र यसलाई हामीहरू क्रस गर्छौँ र यो तिनवटा चिज हालिसकेपछि हामीले एप्लाई गर्छौँ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गर केही हदसम्म आफ्नो साउन्डलाई चाहिँ अझ राम्रो गरेका छौँ यदि यही भोइसमा चाहिँ तपाईँले पनि हाल्नु पर्यो भने यसरी जानुहोस् डिले एन्ड इकोमा गएर चाहिँ तपाईँले इकोमा थिच्नुहोस् र तपाईँको भोइसमा चाहिँ इको आइदिन्छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना सो यो चाहिँ हामीहरू हाल्दैनौँ सो राइट क्लिक गरेर हामीले रिमुभ सेलेक्टेड इफेक्ट्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ यहाँतिर एउटा के प्रब्लम आइरहेछ भन्दाखेरि एउटा रम्बल भइरहेछ मतलब सो यहाँ बिचो बिचोतिर चाहिँ अलि नचाहिने साउन्डहरू आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रम्बल भन्छ सो हामीले त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फोर्थमा जान्छौँ अथवा थर्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ फिल्टर एन्ड इक्युमा जानुहोस् र यहाँतिर तपाईँले एफएफटी फिल्टर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यहाँतिर जानुहोस् र तपाईँले चाहिँ केल दि माइक रम्बलमा यसरी राखिदिनुहोस् र यो राख्ने बित्तिकै के हुन्छ हामी हेर्छौँ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु सो यहाँतिर पनि केही नोइजहरू चाहिँ रिडक्सन भइसकेको छ र यदि तपाईँको भोइसमा फेरि पनि नोइजहरू आइरहेछ जुन चाहिँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ सो यो नोइजहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँ इफेक्ट्समा जानुहोस् र नोइज रिडक्सनमा जानुहोस् यहाँबाट एडेप्टिभ नोइज रिडक्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले एप्लाई गरिदिनुहोस् यो गर्ने बित्तिकै केही हदसम्म चाहिँ तपाईँको नोइज पनि रिडक हुन्छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो काम भइसकेको छ अब चाहिँ हामीहरू कन्ट्रोल एस गर्छौँ र ओके गर्छौँ यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँतिर पनि यसरी नै चेन्ज हुन्छ सो तपाईँको प्रिमियम प्रोमा पनि डाइरेक्टली भोइस यसरी चेन्ज हुन्छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत सो बिफोर चाहिँ यस्तो थियो सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र र आफ्टर चाहिँ यस्तो छ नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो तपाईँले डिफ्रेन्स